не заказ қыласыздар құрдағың бар ба құрдақ а байке құрдақ түгеніп қалды әлі а бір порция гуляш беріп қойсын ба жоқ гуляш тағы ошо жаңы эле түгөнүп калды эмне бар анда досум анда пельмен бер анда пельмен пельмен и неме бүгүн ошо пельмен жасабай калдык эле эмне эчтеке жокпу жок билесизби бай ушундай болуп атат азыр Ve dozunu dür anda başka yerine oraya çekan. Dürçü başka yerine oraya çek. Bildiği gün yutlamak çok bir. Aftan, Görüyorsunuz. Neke? Mesta çok, mesta çok diyorsun. Tapsa olattın mı mesta? Kana, akılay basın.